каждый с тобою мы увидимся скоро. Я размечталась над любимым письмом. Лишь ответили в полярных просторах. окно. В парке чаи обняться мне солнце и море, и ты. Помню разлуку, так неясно языка. В ночь голубую вдаль ушли корабли. Разве забуду твою я улыбку. Разве забуду я песни твои? Парки чер, голубеют фиалки. Парки чер, сотни тысяч кустов.